әй сен шәкең қаяқта қай шәкең неке неке шәкең қаяқта Түш қалып тұр мен. жоғалтып алып түш қалып тұр ә? не Қан түш қалады не? Қан түп қолдан шәкең түш қалады әйгерім мұшының барына сен өзің күнәлісің ұқтың ғой неге себебі мен саған бір айдан бері қақшаймын ә? шымың чөнтөгін тігіп қойып айырылып қалып шымым чөнтөгүн тийип деп түшүп калыптыр шымым чөнтөгүнөн ой деп эле унутуп калам ушу кое турсаң а шым чөнтөгүн эмне салып жүрөсүң анан эми элестет ушундай күн ысыкта дагы шакек тагынып жүрөсүң деп анан ысып кетип чөнтөгүмө салып койгом эмне